Kur tu lido? Jā. Kur tu esi paldies? Paskaties uz mani. Jā. Paskaties, nu, kur es esmu. Čau. Jā. Tu staigās atkal, Lecīt? Jā. Jā. Arī pēc liktenīgās avārijas aktrise Ilona Baloda Ūdra un ģitārists Rolands Balodis Ūdris cilvēku prātos ir un paliek mūziķi. Ilona arī raksta grāmatas, koncertē, augdēls. Es bieži jautāju sev, kā gan mēs varam to neievērot, šo melno plankumu, kas eksistē mūsu vidū. Vairākums cilvēku dzīvo kā marionetes, sakojot savām dienas darīšanām tā, kā būtu piesiet gariem diegiem. Hanuka Loringela pirms daudziem gadiem ieradās Latvijā no Vācijas kā sociālā darbinieca. Lai pārdzīvotu spriedzi savā darbā, Hanuka sāk zīmēt tās sievietes, kurām centās palīdzēt. Nevienā sieviete pateicā, ah, es gribu kļūt par, eh, par prostitūru, tā ir foršs tāps, vai ne? Tā nav, tā nav realitāte. Gribu būt, būt, būt. savs. Šīs filmas nosaukums ir saistīts ar citātu no Šekspīra Hamleta. Hamlets apbrīnodams aktieru spējas saka, kas viņam hekaba, kas viņš tai.